全力でいきます 痛いですね気張れ気張れちょ頑張ろう私に任せて 僕に任せて合わせます に